Всем привет! Данное видео подробно рассмотрим и разберем а, некое секретное меню пуск, которое есть в Windows 10, либо же скрытое меню пуск, кто как его называет. Немногие а, знают то, что оно есть, и немногие о нем когда-либо слышали и догадывались то, что оно есть. Для того, чтобы попасть в данное меню, нам необходимо правой клавишей мыши щелкнуть по меню пуск. Спускаемся в нижний левый угол на значок Windows, меню «Пуск», нажимаем правой клавишей мыши, и у нас открывается вот такое меню. Здесь у нас есть рабочий стол, можем сразу же нажать, но ну, это и так, рабочий стол у нас так открыт. А завершение работы или выход из системы. Здесь у нас перезагрузка, завершение работы, спящий режим и выход. Также можно нажать «Выполнить», а, ввести какую-нибудь команду, к примеру, msconfig И здесь можем загрузки службы, автозагрузки, сервис различные настроить. Настройка контроля учетных записей произвести. Нажимаем запуск. Изменить. Общие. Так далее. Далее щелкаем по меню. И смотрим, здесь у нас есть также, можно найти, выполнить поиск. А что мы можем сделать, выполнить такой поиск? Например, мы хотим найти документ Word. Пишем World. И нашли нашу программу, вот он, World 2007, если хотите название какого-то текста найти, там он у вас подписан документ, можете подписать название World и название документа. Все. Далее, что у нас здесь есть? У нас здесь есть проводник можем пользоваться проводником, сразу же попасть в него. Далее, диспетчер задач, что немаловажно, тоже находится здесь. То есть вам не надо Ctrl-Alt-Delete каждый раз щелкать, нажали Ctrl-Alt-Delete, зашли в диспетчер задач, либо размещать диспетчер задач на рабочем столе, как он у меня сделан. Мне так больше нравится, я его закрепил. Можете сразу же просто диспетчер задач и все. Легко и просто. Также здесь у нас есть параметры. Можем сразу же зайти в параметры в управлении настройками, обновление безопасности, игр, система, все здесь находится. Также кликаем правой клавишей мыши. И что у нас здесь есть? Windows PowerShell обычно и администратор. Вот открылась у нас командная строка. Пожалуйста, прописывайте любые команды Э, в PowerShell можно использовать Ctrl-V, Ctrl-C, чего не было в старых версиях Windows. Мне это очень нравится. Если у вас есть готовые, подготовленные различные команды для командной строки, пожалуйста, используйте. Очень удобно. Копировать, ставить, копировать, ставить. Управление компьютером. И у нас открываются настройки управления компьютером. Здесь мы можем видеть служебные программы различные, планировщик заданий, просмотр событий, общие папки, локальные пользователи, производительность. Можем посмотреть сразу же производительность, локальные пользователи, пользователи, группы, диспетчер устройств тут же перейти сразу же, посмотреть. Все здесь находится у нас. Очень и очень удобно управление дисками тоже здесь находится у нас. Также правой кнопкой можно сразу же нажать и сразу перейти в управление дисками. А здесь у нас открывается чисто только управление дисками. И мы можем уже ими управлять, так как нам будет удобно. Далее, что у нас есть? Сетевые подключения. Если вам надо настроить интернет или еще что-то, пожалуйста. Все здесь. Правой клавишкой диспетчер устройств открываем. И вот он наш диспетчер устройств. Потому что раньше мы могли щелкнуть э, по мой компьютер, к примеру, зайти в диспетчер устройств. А сейчас этот компьютер правой клавишей нажимаем свойства, как раньше, да, к примеру, свойства. И у нас здесь нет диспетчера устройств, надо было спускаться вниз, нажимать сюда диспетчер устройств. И вот так вот. Согласитесь, будет намного более удобно и выгодно правой клавишей мыши щелкнуть и сразу же зайти в диспетчер устройств. Очень удобно. Просмотр событий. Что последнее вы делали? Настраиваемые, не настраиваемые. Все здесь. Управление электропитанием тоже здесь можно строить питание и так далее. И приложение и возможности. Очень просто, все наши приложения здесь. Согласитесь, это намного более удобно, чем раньше мы заходили в папку, а, заходили в этот компьютер, в этом компьютере удалить и изменить программу, потом нажимали программу, нажимали удалить, к примеру, либо же там посмотреть, что с ней. Сейчас же можно сразу приложение возможности и сразу же удаляем. Очень удобно, как я считаю. Пишите свои отзывы, свои мнения о данном меню. И почему нельзя было сделать это меню сразу же более нормальным и адекватным, как это было в Windows 7. А всем спасибо за просмотр, всем пока.